eu son a mamá de Alex, Nico e Nadia e vou vos ler o conto que lle acontece a avoa. A boa ten enredos na cabeza. Di que ten un novelo de longo e desfeito, onde non atopa o principio e o final. Saúda, ola, sorrí, traballa e escoita, pero non pode falar dela. Non veixo máis que enredos, Contesta se lle pregunto polo avó. Embarulloume con tanto fío. Di cando, cando pensa na súa aldea. Logo dunha pregunta, a boa bota as mans á cabeza. Esa historia tampouco a calcetei. Só cando lle, lle levo agulla e lá, os seus recordos semellan desenredarse. Sentámonos no sofá e, pausadamente, respondo as miñas preguntas, facendo calceta. Papá, que lle acontece á boa? Esqueceu tecer ben os seus recordos, contesta. Pois iso ela, coidado, por iso ela coida moito ben do meu novelo, para que non se me des desfiañen e enreden os recordos. É o noso maior tesouro. Elixe as cores que máis se gusten e la de calidad, di. Se o abandonamos, perdemos miles de contos. Ainda que a mí me gustan os recordos enredados da boa, porque cada semana estrea un. Hoxe levo a bufanda da primeira viaxe ao mar. Non sabe como era o bo, nin como a súa aldea, cando lle pregunto. A boa ri, dico coas más na cabeza, esta historia tampouco a calcetei.